Thank you. motivos pra viver Todos os dias quero morrer Essa ferida só vai doer Meu coração parou de bater Você não pensa mais mais Mil dias não são mais Todos os dias são iguais Eu só queria amar você Eu sei que eu vou me fuder Mas isso não vai doer Porque essa dor eu vou merecer Eu não sei porque amo você agora do vazio Eu sei que te amar foi um perigo Todos os dias estão esquecidos Só da morte agora eu preciso Muda-se a vida Eu não quero mais continuar O foda é que Eu só quero morrer. Cada dia que eu vivo é uma esperança, mas não muda, não melhora. Eu só tenho medo de perder minhas alianças com os amigos, meus espíritos, os demônios rodeados pensamentos, minha vida. nisso aqui Pegar o 38 e me explodir Tô cansado mesmo, eu tô drogado mesmo E cês estão sabendo tudo, tão rindo por Deus Perdi os motivos pra viver Todos os dias quero morrer Essa ferida só vai doer Meu coração para de bater Você não pensa mais em mim Ninguém pode mais me escutar Eu só quero o meu fim Qualquer dia eu chego lá